ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ጣት የሚያስቆረጥም ለአይነት የሚሆን የሱፍ ፍትፍት ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። ለፍትፍቱ አንድ ኩባያ ሱፍ አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ ቀቅዬ አበስለዋለሁ። ሱፉ በስሏል። ትንሽ አቀዝቅዤ አጠለውና በጁስ መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጭች አዘጋጀዋለሁ። የፈጨውትን ሱፍ በጎድጓዳ ሳህን ገልብጬ ለመበጥበጥ እንዲመቸን ጉርጉድ ያለና ሰፋ ያለ ሳህን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ሱፉ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ በሁለት ኩባያ ውሃ እበጠብጠዋለሁ። ለአንድ ኩባያ ሱፍ ሁለት ኩባያ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የሱፉን ውሃ በዚህ መልኩ በጥብጫ አዘጋጅቸዋለሁ። እሱን ወደ ጎን አድርጌ አትክልቶቹን አዘጋጃቸዋለሁ። ለፍትፍቱ የምጠቀማቸውን አትክልቶች ግማሽ ቀይ ሽንኩርት፣ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያና የሎሚ ውሃ እጠቀማለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ አነስ ባለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ትንሽ ጨው አስገብቼ አቀላቅላቸዋለሁ። እንጀራውን ለመፈትፈቻ ከሱፉ ውሃ የተወሰነውን አጥሬ ያዘጋጃለሁ እንጀራ ጠቅልዬ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጬ ሳህን ላይ አድርጌያለሁ። የሱፉን ውሃ ከላይ እንጀራው ላይ አፈስበታለሁ። ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶች ከላይ ሙሉ ለሙሉ በማንኪያ እየቆነጠርኩ አደርጋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለመብላት በምናቀርብበት ሰዓት ገልበጥ ገልበጥ አድርገን መፈትፈትም እንችላለን ወይም ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ በማንኪያ እያወጣን ማቅረብም እንችላለን። የቀረውን የሱፍ ውሃ ደግሞ ከላይ አደርገዋለሁ። የሎሚን ውሃ ስንመገብ ነው ከላይ ጨምቂ የማደርገው። የሱፉ ፍትፍት ይህን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው ለአይን ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለአይነት በጣም ቆንጆ የሱፍ ፍትፍት አሰራር ነው። እንደዚሁም ብቻውንም መመገብ እንችላለን። ልጆችን በጣም ወደውት ነው የተመገቡት። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለዋቂ ለሁሉም ይሆናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው